kembar kembar mati kita jalan nyiapin deh terlalu heboh jadi sih biar dia iya, senggol aja di gitu jadi keubah lagi